নমস্কাৰ দৰ্শক সকল পাৰ্লত এৰেছৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম এৰেৰ ইনডেক্স এৰেৰ দৈৰ্ঘ্য এৰেৰ এলিমেণ্টবোৰক উপয়োগ কৰা এৰেৰ ওপৰত লুপিং কৰা ছিকুৱেঞ্চিয়েল এৰে আৰু এৰে শ্লাইচিং ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Linux twelve point zero' four operating system আৰু Perl five point one four point two আৰু মই gedit টেক্সট এডিটৰো ব্যৱহাৰ কৰিম আপুনি যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাৰ্লত ভেৰিয়েবলছ কমেন্টছ আৰু ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত সামান্য জ্ঞান থকাটো উচিত লুপ আৰু কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত জ্ঞান থকাটো এক প্ৰকাৰৰ অতিৰিক্ত সুযোগ প্ৰাসংগিক টিউটৰিয়েলৰ বাবে আমাৰ স্পকেন টিউটৰিয়েল ৱেবছাইট পৰিদৰ্শন কৰক এৰে এটা সৰল ডেটা ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত এলিমেণ্টছবোৰ যিকোনো ডেটা টাইপৰ হ'ব পাৰে এৰে ইনডেক্সে সদায় শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰে পাৰ্লত এৰেৰ দীৰ্ঘ বৰ্ণনা কৰাটো আৱশ্যক নহয় এৰেৰ দীৰ্ঘ বাঢ়ি যায় যেতিয়া তাত এলিমেণ্টছবোৰ যোগ বা আঁতৰোৱা হয় এৰেক ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ চিনটেক্স এইদৰে হয় at the rate my array equal to bracket খোলক one comma two comma three comma একক কোট এ বি চি একক quote comma ten point three bracket বন্ধ কৰক সেমিকলন এৰৰ শেষৰ ইনডেক্স এই কমান্ড অনুসৰি পোৱা যায় ডলাৰ $myArray ইয়াক বুজিবলৈ আমি চেম্পল প্ৰোগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰিম টাৰ্মিনাল খুলক আৰু লিখক gedit arrayindex.pl স্পেচ এম্পাৰসেন্ড আৰু এন্টাৰ টিপক এইটোৱে arrayindex.pl ফাইলটো gedit খুল খাব স্ক্ৰিনত দেখুৱা কোডটো টাইপ কৰক ইয়াত আমি পাঁচটা এলিমেন্টৰ এটা এৰে ব্যাখ্যা আৰু ঘোষণা কৰিছো যিহেতু এৰে ইনডেক্স শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় শেষৰ ইনডেক্সৰ মান চাৰি হ'ব তাৰ মানে এলিমেণ্টছবোৰৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ পাঁচ বিয়োগ এক হ'ব ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কণ্ট্ৰল এছ টিপক এতিয়া টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু পাৰ্ল স্ক্ৰিপ্ট এইধৰণে এক্সিকিউট কৰক লিখক পাৰ্ল আৰৰাইনদেশ ডট পিএল আৰু এন্টাৰ টিপক টাৰমিনেলত আমি আওতপুত দেখা পাম এতিয়া পাৰ্লত এৰেৰ দীৰ্ঘ কিদৰে পাব পাৰি চাওঁ আহক এৰেৰ দীৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বহু উপায় আছে এৰে প্লাছ ওৱানৰ ইণ্ডেক্স মানে dollar hash array plus one পাৰ্লত ইনবিল্ড স্কেলাৰ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্থাৎ স্কেলাৰ ব্ৰেকেট খুলক @array ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক এৰেক স্কেলাৰ ভেৰিয়েবল লৈ এসাইন কৰক অৰ্থাৎ $arrayLength @array এটা স্যাম্পল প্ৰগ্ৰামৰ সহায়ত এৰেৰ দীৰ্ঘৰ বিষয়ে বুজো আহক টাৰ্মিনেল লৈ যাওক আৰু লিখক এদৰে gedit arraylength.pl স্পেচ ampersand আৰু এন্টাৰ টিপক স্ক্ৰিনত দেখুৱাৰ দৰে কোডখিনি টাইপ কৰক ইয়াত আমি পাঁচটা এলিমেন্ট থকা এৰেক ব্যাখ্যা আৰু ঘোষণা কৰিছো তাৰ বাবে আউটপুটে পাঁচ দেখুৱাব পাৰ্লত এটা এৰেক দীৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰাৰ বিভিন্ন উপায় আছে তলত কিছুমান দিয়া আছে মন কৰিব আমি প্ৰিণ্ট ষ্টেটমেণ্টত কমা ব্যৱহাৰ কৰি আউটপুটটো কনকাটিনেটেড কৰিছো ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কণ্ট্ৰল টিপক এতিয়া লিপিখন এক্সিকিউট কৰো আহক টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু লিখক পাৰ্ল arrayLength ডট পিএল আৰু এন্টাৰ টিপক টাৰ্মিনেলত আমি আউটপুট দেখা পাম এতিয়া এটা এৰেত প্ৰতিটো এলিমেন্টছক এক্সেস কৰিবলৈ শিকো আহক এটা এৰেৰ এলিমেন্টক এক্সেস কৰিবলৈ ইনডেক্সিং ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা এৰেৰ বিভিন্ন স্থানত থকা এলিমেন্ট সমূহ এক্সেস কৰিব পৰা এটা উদাহৰণ চাওঁ আহক প্ৰথম স্থান শেষ স্থান যিকোনো স্থান টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু লিখক gedit perlarray.pl স্পেচ ampersand আৰু এণ্টাৰ টিপক স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে কোডখন টাইপ কৰক মন কৰিব মাই ব্যাখ্যা কৰা হৈছে এডাৰেট চিহ্নৰ সহায়ত কিন্তু এটা এৰেৰ এলিমেন্টক একসেস কৰিবলৈ আমি ডলাৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিকোনো স্থানত থকা এটা এলিমেন্টক একসেস কৰিবলৈ আমি সেই এৰেৰ ইনডেক্স পাস কৰিব লাগিব ইয়াত মাই এৰেৰ প্ৰথম এলিমেন্টক একসেস কৰিবলৈ 0 ইনডেক্স হিচাপে পাস কৰা হৈছে মাই এৰেৰ অন্তিম এলিমেন্টক একসেস কৰিবলৈ আমি my array অন্তিম index পাস কৰিছো মন কৰিব যে এই বিষয়ত আমি আগতে শিকিলু ফাইলখন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কন্ট্ৰোল এস টিপক টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু লিপিখন এই ধৰণে এক্সিকিউট কৰক টাইপ কৰক perl perlarray.pl আৰু এন্টাৰ টিপক টাৰ্মিনেলত আমি আউটপুট দেখা পাম এটা এৰেৰ প্ৰটেক্ট 2 elementok loop over koriboloi hiku ahok. Eta erek duidhorone looping over koribopari. For loop bebohar kori. For each loop bebohar kori. Eta sample programmer hohayot uporot dia loop homohar bebohar hiku ahok. Aru kidore eta erek ami iterate koribo paru. Terminal loi jauk aru type korok. Gedit looping over array.pl space ampersand. Aru enter tipok. স্ক্ৰিনত দেখুৱাৰ দৰে কোডখিনি টাইপ কৰক ইয়াত আমি এৰেৰ ইনডেক্স ইটাৰেট কৰি প্ৰতিটো এলিমেণ্টক প্ৰিন্ট কৰিছো আই ভেৰিয়েবলটোৱে এৰেৰ শেষৰ ইনডেক্স নোপোৱালৈকে ফৰ লুপ এক্সিকিউট হ'ব এটা এৰেৰ প্ৰতিটো এলিমেণ্টৰ বাবে ফৰিচ লুপ এক্সিকিউট হ'ব যেতিয়া এটা এৰে শেষ এলিমেণ্টত উপনীত হয় e for each loop tiag dibo. Mon koribo, jodi apuni for aru for each loopor bihoe abogot nohoi, prahongik tutorial babe amar website, poridor hon korok. Etia, file hongrokon koribole control s tipok, terminal loi jauk aru script con, adhorne execute korok, perl looping over array dot pl, aru enter tipok. টাৰমিনেলত আমি আউটপুট দেখা পাম পাৰ্লত আমি সিকুৱেন্সিয়েল এৰে এই ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰো at the rate alpha array equal to bracket খোলক A dot dot D bracket বন্ধ কৰক চেমিকলন অৰ্থাৎ আলফা এৰেত এইসমূহ এলিমেণ্টবোৰ থাকিব এ বি চি আৰু ডি একেধৰণে at the rate numeric array equal to bracket খোলক 1 dot dot 5 bracket বন্ধ কৰক semicolon ইয়ার হৈতে একেই at the rate numeric array equal to bracket খুলক 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 পাৰ্লত আমি এৰে স্লাইসিং কৰিব পাৰো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এটা এৰেৰ এটুকুৰা অংশ উদ্ধৃত কৰি এটা নতুন এৰেত সনিবিষ্ট কৰা at the rate array equal to 19, 23, 56,45,87,89 bracket বন্ধ কৰক semicolon new array equal to at the rate array square bracket খুলক 1 comma 4 square bracket বন্ধ কৰক semicolon slicing কৰাৰ পাছত নতুন array টো দেখাত এনে হ'ব at the rate new array equal to bracket খুলক 23 কমা 87 ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক সেমিকলন পৰ্যালোচনা কৰো আহক আমি এই টিউটৰিয়েলত শিকিলু এটা এৰেৰ ইনডেক্স নিৰ্ণয় কৰা এটা এৰেৰ দীৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰা এটা এৰেৰ এলিমেন্ট সমূহক এক্সেছ কৰা এটা এৰেক লুপ ওভাৰ কৰা সিকুৱেনশিয়াল এৰে চেম্পল প্ৰগ্ৰামৰ সহায়ত এৰে স্লাইসিং কৰা ইয়াত আপোনাৰ বাবে এটা কাৰ্য আছে ৰামধেনুৰ ৰঙৰ এটা এৰে ডিক্লেয়াৰ কৰা এটা এৰেৰ চতুৰ্থ এলিমেন্টক প্ৰিন্ট কৰা এই এৰেৰ শেষ ইনডেক্স আৰু দীৰ্ঘ প্ৰিন্ট কৰা ফৰ আৰু ফৰিচ লুপ ব্যৱহাৰ কৰি এটা এৰেৰ প্ৰতিটো এলিমেন্টক লুপ অভাৰ কৰা এটা এৰেক ডিক্লেয়াৰ কৰা at the rate my array equal to bracket খোলক one dot dot nine bracket বন্ধ কৰক চেমিকলন আৰু তাৰ পিছত ওপৰৰ এৰেৰ পৰা এটা অড নম্বৰৰ এৰে উৎপন্ন কৰা এৰে শ্লাইচিং ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅ'টো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিথ ভাল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক contact@spoken-tutorial.org spoken tutorial project talk to a teacher projectৰ এটা অংগ এই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই অভিযান সম্পৰ্কে অধিক তথ্য এই লিংকত spoken tutorialorg হাইফেন ইয়াত পোৱা যাব আশা কৰিছো আপুনি এই পাল টিউটৰিয়েলটো ভাল পাব এই পাঠটি প্ৰগ্ৰাম বেজপুৰৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ